Ah, omukulembeze w'eggwanga nate era yoweri kakuta museveni ah, yagenze maaso yabadde n'olukuŋŋaana n'abakungu aba paalamenti abamu wali e lugogo yagenze maaso pulezidenti yoweri kakuta museveni n'ayogerako eri eggwanga ku nsonga y'ebisiyaga yagambye nti ekintu kino yeebuuza abakikola kiri mu butonde bwabwe bbonga bbo oba baakibakulizamu bukuliza ate era n'agamba nti bano abakola oba sexuality bo bakikola batya nti abakola nomo sex bo bakikola batya nti bo lwaki tebavaayo ne bakiteeka mu lwatu kubanga ye rizoni yabadde nti abantu bano abagenda mu maaso n'okukola omukwano ku bikukujju nti bagezaako okwagala okukiteeka mu lwato kifuula ekya bulijjo oba ekyolukale eri buli muntu ate era n'aclarifyinga n'agamba nti tekiri mu butonde bwa africa oba tekiri mu mpisa za africa okuba nga embeera eyo egenda maaso n'okukwasaganyizibwa Uh, recently uh, president museveni yagenda mu maaso n'alaga saidi ye nti yekituufu avumirira ah, uh, ebisiyaga oba embeera eno nga tagyagalirako ddala uh, newankubadde nti abantu abasinga bagenda mu maaso ne babanga abakifunamu ennyo abataagala nnyo nnyo mbeera eno ebe nga eggalibwako nemabegako waliwo abantu abenyigira mu mbeera y'okutambuza omukwano mu ngeri ebikukujju abali mu ggwanga lya uk bagenda maaso nebyekalakasa nga bagamba nti president museveni teyandisayininze ku tteeka eribakugira oba eribalemesa okugenda mu maaso n'emize gyabwe ah, president museveni ayongera okuclarifyinga eri abantu nti guno si muze Uh, gwa Afrika oba gw'abantu ate era tekiri nnomo kubanga akivumirira era yayongedde maaso n'agamba nti bajja kwongera okukidisikaasingako oba okukirowoozaako okukisalira amagezi tujugireko emyaka mu mwaka gwa 213 uh, president museveni era baayisa etteeka lino lyerimu mwaka gwa 214 n'agenda mu maaso n'ateekako omukono ng'era abigaana n'okubiremesa okugenda mu maaso mukulira mu ggwanga erya uganda so katulinde ekintu ekinaba fayino ku nsonga eno naye nga tetulaba nti kiyinawo pasente y'omukisa yonna yona okulaba nga kiteekebwako n'obukwakulizo bwonna okugjako okugobebwa n'okulemesebwa okubeera mu ggwanga uganda kubanga ekituufu kiri nti si kya mu butonde ate era si kya mu mpisa za buwangwa obwa africa oba mu uganda muno so byebimu ku ebyo omukulembeze ebyagenze mu maaso n'okuba nga yegeyageyamu ah, ne bakungu banne mu lukuŋŋaano lyebadde nalwo e lugogo ah, bwe tweyongerayoko nate era mu stori zaffe ah, mwana muwala affe fida queen bongende emaaso n'okuba ng'ate era balumya abantu omuli omwami sudiman ngono eyali ex waffe fida queen era gwe baali beeyagala nabo bakikoze batya fifida queen uh, recently yagenda naposinga mansion webaamako ennyumba uh, omwami nsubuga gye yamuzimbira naye nga ah, omwami nsubuga ono tumumanyiiko nti akasente kakasinga akajja mu project muhoozi oba muhoozi movement kuba muntu nnyo wa muhoozi era n'okuba nga establishing amaka nga ago ng'oggyeko emirimu gyo gino gyakola ate era alinamu obufugiriza okuva mu gavumenti okusingira ddala ku saidi ya muhoozi bagenze mu maaso n'ateekayo ekifaananyi kya omwagalwa we fefida uh, queen ku mikutu egya uh, facebook ng'era kino kibadde kyongera mu maaso n'okuba nga eh, kyongera okulaga omukwano gwe balimu agenze mu maaso mwami nsubuga n'agamba nti omukazi bw'afuna ssente mu kibiina bannanga akyuka walaayo agaanye okunfumbira amazzi ag'okunaaba e eh, fifida queen naye taluddeewo n'agenda mu maaso n'amwanukula mu kumwanukula nate era n'amutegeeza nti bino ebintu ebyokumpaayiriza byatandika ddi ee bw'atyo uh, fabi oba mwami nsubuga n'addamu n'amugamba nti queen nze simanyi kino gye kireka opposition mu ggwanga naddala nup mu bumpimpi babadde bali mu lwali olwali olw'omukwano era abantu bangi bagenze maaso ne bakomentinga nga bongera maaso n'okuba nga basanyukira wamu nabo e, kino kyongera okulaga enkwatagana ennungi eri masekkati gaabwe ah, nate era n'okwongera okulumya omwami sudimaani e, eh, fifida queen gye yava okuba nga ate era ah, essaawa zino ali ne mwami nsubuga so era twongera obbaagaliza emikisa mu mukwano gwabwe n'emufumbo bwabwe nate era webali nnyo okubanga oli wamu naffe wekuumire ku mukutu jukentrera omusente banaffe aba biva organic nga bano basangibwa ku access building bwabeetaaze batuukirire bakola ku ndwadde ulsa uh, pressure sukaali Ah, tolina bulungi maanyi omubiri gukulumulumizibwa endwadde ekiri ezigwa mu tulubi ate nga bakozesa ebintu ebyahabo nateera enamba zisimu ziri awo ku screen osobola okuba nga nateera obakubirako omu ne banaffe abajja events nga no bakola emikolo video production uh, live streaming Uh, bakwata movies bakwata music videos uh, bakola bintu bingi nyonyonyi ddala ebikwatagana ne camera okozako nokuba ekifaananyi natera enamba zaabwe zesimu kweziri ku screen yoko bakubireko nateera babenga bakuwa service webale nnyo nateera tunaddamu